Ukitaja Afrobeat moja kwa moja umeigusa nchi ya Nigeria ama huko West Africa kwa ujumla, ambako huko ndio waasisi wa muziki huu wa Afrobeat. Sasa nimekusogezea hapa nyimbo kumi za Afrobeat zilizosikilizwa zaidi kupitia mtandao wa Spotify ama jukwaa la kuuzia muziki la Spotify kama ilivyotolewa na Top Charts Africa. Ninayo hapa namba kumi ni Kulosa ya kwake Oxlade ambayo ina streams milioni 190 laki 645 na 479 lakini pia namba tisa hapa ninayo pipo ya kwake libianka ambayo ina streams milioni 212 laki 329 na 61 na on the low ya kwake banaboy ambayo imeshika namba 8 ikiwa na views milioni 212 ama streams hizi milioni 212 laki 991 na 77 nayo peru remix ya kwake fireboy ambayo imepata streams milioni 241 laki 213 na 237 namba 6 tuna last last ya kwake banaboy ambayo ina streams milioni 251 laki 860 981. Ah, tukienda zaidi namba tano kuna sad love mane ni ya uh, Amalae ambayo ina views milioni 330 laki 924 na 59. Namba 4 nayo calm down ya kwake Rema ambayo ina views milioni 379 yani streams milioni 378

Hii ya tatu ilikuwa remix, original yake ina streams milioni 682 laki 248,581, nayo calm down remix ya kwake Lema ambayo ina streams milioni 685 laki 876,792. Hivyo unaweza ukaona ni kwa namna gani wasanii wa Nigeria wanatengeneza mkwanja mrefu sana kupitia hizi streams kwa sababu unakuta ngoma moja tu imefikisha streams mpaka milioni 600 huko ni kiasi kikubwa sana cha fedha wanakipata ndio maana hata investment zao kwenye video zinakuwa ni kubwa sana je unafikiri ni lini na sisi tanzania tutafikia hapo shiriki nami kwenye comment hapo mimi ni meki mchana